Ну, давайте я начну. Э, меня зовут Станислав Козловский, я исполнительный директор Wikimedia э, Rush. Ну, я, Владимир Медейко, соответственно, я директор Wikimedia .ru. Артем Козлюк, руководитель общественной организации «Роском Свобода». А, э, Урок примерно 1 миллион 270 тысяч статей. По э, сравнению с э, другими языковыми разделами, э, если мы не будем считать разделы под заливками, ну, тогда получается, что только крупнейшие европейские языки, немецкий, английский, французский и, на помню, Дело было в 2012 году. А когда появился законопроект о, внеди... появлении, собственно, закона о том, что можно блокировать э, сайты. Э, мы пытались э, сначала э, э пытались обратить внимание законодателей, депутатов, что есть проблема с этим законом, нас не слушали, закон был принят в первом чтении. Участники Википедии э, решили устроить забастовку, Википедия была на сутки отключена, появился такой баннер – Представьте мир без свободных знаний. А, это привлекло внимание всех а, журналистов, огромное количество пользователей интернета. Забастовку поддержали все крупнейшие компании а, русского интернета. Это и Яндекс, это и ВКонтакте. Ну вот просто хотел э, там, завершить просто рассказ, что хотя была вот там большая забастовка, привлекшая внимание миллионов людей, тем не менее никак она на законодателей по сути не повлияла был принят закон там, с какими-то минимальными, по сути, косметическими изменениями, одновременно во втором и третьем чтении, и очень быстро он вступил в силу. Ну, прямо с первых дней а, право применения законов о блокировке, который вступил в силу 1 ноября 2012 года, а, да, и в апреле 2013 э, года э, Википедия узнала, что уже ее статьи находятся в закрытой части реестра, без выгрузки оператором связи для блокировки. То есть как бы реестр, такая э, сложная довольно-таки структура. Сначала туда попадают в первичное наполнение реестра сайты. А, формально через три дня после того, как госорганы, те или иные госорганы которые принимают решение, то, что тот или иной сайт должен быть заблокирован в России. А на тот тот момент это было три организации, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и Госнаркоконтроль. Так вот, какая из этих организаций принимает решение блокировки, попадает он в первичный реестр, там находится в течение трех дней, э, отправляется уведомление операторам, а, хостерам и владельцам ресурсов. И после того, как если этот запрещенный контент не убирается с этого сайта, то он выносится уже в другой реестр, а, к которому э, имеет доступ операторы связи для блокировки на всей территории России. Насколько я помню, формально первое решение о внесении а, Первого решения о внесении э, статьи в Википедию в реестр, оно было принято, насколько помню, 11 ноября. Через 10 дней после вступления закона. Это касалось некоторых страниц, но на самом деле как бы, Википедия не была заблокирована. Вот как сказал Артем, то есть ее э, должны были заблокировать, но не заблокировали. Сейчас а, четыре, нет, сейчас уже три статьи до сих пор находятся в этом реестре, за который в любой момент Википедия может быть в России заблокирована. Но, как вы видите, она работает э, и не блокируется. Случай был только один в этом году, когда в августе Википедия э, блокировала. у нас внесена в реестр статья самосожжения, потому что по закону нельзя э, давать информацию о способах самоубийства. А, как у нас сказано в этом решении, что сама статья самосожжения, ее определение, она содержит описание способа самоубийства, что самосожжение – это когда человек добровольно сжигает себя при помощи огня. И уже само определение это является описанием способа самоубийства, исправить ничего нельзя, и статья внесена, собственно, в реестр. все уведомления, все решения, экспертизы по этим страницам, они выкладываются на определенную страницу служебную в Википедии, и все сообщество может это читать и сами решают, там, надо исправлять, не надо исправлять, но только э, исходя не из того, что там э, рекомендуют эти чиновники, а исходя из внутренних правил Википедии. Второе – это э, которое Э, блокирует страница, это ФСКН, э, это по борьбе с наркотиками. Э, они регулярно вносят на страницу в этот реестр. Это, пожалуй, самый основной значитель. Вот. Но э, через некоторое время, после того, как они смотрят, что мы статьи провели к академическому виду, то есть э, остались только информация, которая основана на академических источниках, вот, после этого они убирают формат э, этих статей из э, реестра. Вот. И третий, э, это, соответственно, Роспотребнадзор, то, что связано с самоубийствами, все три статьи, которые остались, они связаны именно с требованиями Роспотребнадзора. Да, можно сказать, это действительно, это очень сильно повлияло на популярность, Ну. Э, например, такие наиболее резонансные случаи – это статья, как называлась, «Курение каннабиса», а, и статья, которая посвящена веществу из, а, изготовляемому из конопли, как названием «Чарос». А, значит, в этом в последнем случае статья, которая обычно посещалась там меньше 40 раз в сутки, ее в один из дней посетило почти 200 тысяч человек. То есть вот этот эффект с он как раз был а, явлен в полном виде. Получается, что на самом деле а, распространение информации у нас занимается, собственно, вот эти все ведомства. А, то есть что-то блокирует, приводит на самом деле к совершенно противоположным результатам. То есть что такое чарос в России не знал никто. Теперь знают все, да. знают все. это обсуждается а, участниками Википедии. Некоторые высказывали а, мнение, что давайте все удалим. А, вот. Но в целом, как вы понимаете, решение о содержании статей принимается коллективно участниками Википедии. И из нее, как правило, происходит следующее. Статья привлекает всеобщее внимание, ее начинают активно редактировать огромное количество людей – а, но это, скорее всего, потому, что он вместо того, чтобы что-то удаляться, а наоборот уточняется, добавляется множество деталей, и статья увеличивается в два-три раза. А. И в большинстве случаев они принимают решение, что статью необходимо удалить. Э, ну и статья, чем больше людей ее редактирует, тем более точно, аккуратно формулировки, э, тем более авторитетные источники используются для написания, и уже э, к чему-то докопаться, как-то обвинить Википедию, ну, не получается. чем, собственно, отличался этот случай, кроме самого того, что, собственно, было вот это решение суда, а, собственно, изменился и итог. Да, Википедия была заблокирована, а, Роскомнадзор публично объявил, в а, СМИ написал открытое письмо, что он обязательно заблокирует Википедию. И так как Википедия, статья была выставлена к удалению, сообщество решило ее оставить, и формально как бы была э, внятная позиция, что статья удалена не будет, так как было решено ее оставить, а, Роскомнадзор, а, собственно, заблокировал э, Википедию, а, но сделал это э, довольно странным образом. Соответственно, это произошло ночью, а уже в 7 утра Википедия была разблокирована, так как все-таки ночью люди обычно спят. Практически никто, собственно, этой блокировки не заметил. Да, формальное решение было исполнено. Реально, по сути дела, произошло так, как и происходило раньше. как э, цензоров никто не любит, а, и, собственно, отношение, что в Википедии не должно быть цензуры, не должно быть цензуры не только в Википедии, но и в интернете. В данном случае э, смысл всего проекта – собирать информацию, предоставлять ее людям, и цензуры быть не должно, и в целом даже Конституция российская говорит, что цензура в России формально запрещена. Не формально, говорится, а официально запрещена. Официально запрещена. Ну, формально запрещена, практически, как бы, есть вопросы к этому, да, но э, людей, которые в Википедии там э, поддерживают цензуру, там такие тоже есть, но это там, так, небольшое, очень малое количество. А, а в основном сообщество собственно, выступает против. фактически полное единодушие. Видео нельзя будет в России показывать, иначе она тоже будет заблокирована.